Hola adictos de la realidad virtual, esto es un nuevo vídeo del Meetup de París sobre la realidad virtual. Aquí os mostramos a Elena probando una tablet 3D llamada Space junto a uno de sus comerciales. Nos explica un poco en qué consiste, se trata de una tablet de 24 pulgadas dotada con dos cámaras de infrarrojos que siguen nuestro posicionamiento en el espacio gracias a las gafas que tenemos colocadas eh, pasivas que tienen sus propios sensores y luego utilizamos también un lápiz como podéis ver con el que podemos mover los objetos también de infrarrojos y está muy chulo el efecto de ver eh, ahí es un esqueleto que lo puedes lo puedes sacar prácticamente se sale de la pantalla y con muy buen detalle muy buena definición es una pantalla de 1080 aquí vemos a Elena manejando un programa de, anatomía maneja como una pequeña cámara con, la que se puede mover alrededor de los pulmones y, y se ve reflejada en una pantalla a la izquierda también la pantalla la ves enfrente tuya, una pasada. Va a tener mucho futuro en, el ámbito de la, educación. Aquí me veis a mí, que me va a enseñar un, programa de, arquitectura, me parece. Ahí cojo la, casa y la meto dentro de ese vórtice de realidad virtual y aquí estamos. Aquí el colega me está explicando en francés un poco cómo, cómo, funciona. Me está intentando decir que a la izquierda hay un botón para moverme por oh, los diferentes pisos de, la casa y poder pasar de, uno a otro. Yo me empeño en mover el objeto verde que había ahí, pero es que no, no lo entendía en francés. Al principio había mucho, <laughs> mucho barullo. Aquí le doy al botón. Ahí lo pulso y puedes cambiar de, diferentes vistas. La verdad que es muy curioso para todo el mundo de la arquitectura y tal, va a dar bastantes posibilidades para trabajar. Muy fácil. Así que nada, esto ha sido el vídeo de la tablet Z Space, espero que os haya gustado y nada, esperamos vuestros comentarios. Hasta otra, Robianos.